Doang, Roy. Terus, Roy. Harap. Kanan, gerak. Ah, masuk yang mau. lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things Gonna make a fucking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 Pertama kali? Kau. Siapa siapa menang? Eh, siapa menang? Soram. Siap, pertama. Siap, baru pertama. Siap, baru pertama. Tadi di sana kalian itu itu perbatasan Toraja dengan Utara ya. Siap. Sekarang kau masuk di warga Polres Toraja Utara. Ini Polres. Ya. Siap. Bagaimana? Capek? Siap, siap, tidak. Ah, bohong. masih capek. Siap, siap, tidak. Kau, capek enggak? Siap, tidak. Hah? Siap, tidak. Siap, betul. Kamu. Siap, tidak. Siap, tidak. Siap, tidak. Siap, tidak. Masih bisa lari? Siap, siap. Hah? Betul. Siap, tidak. Apa? Mas Medan. Di mana ini kan? kalian masuk kabar kalian juga lagi itu sana ya kita siap ah, mulai dari kau siap nah nongkok semua sikap nongkok nah jalan nongkok jalan jalan satu ya maju bangun pagi-pagi ya. menuju ke lapangan untuk mengikuti latihan jam kali duta tak tahan rasanya ingin segera pulang Pendidikan belum usai mau makan jalan jongkok Habis makan lompat kodok Dicaci, dibati dan dibentak Bentak Wahai pelatihku Apa pedang dirimu Wahai pelatihku Jadi matamu Tidak tak tahu-tahu Di sini hatiku Aku cinta padamu. kau pasti. Oke, berdiri, berdiri. Berdiri. Kalian sudah jadi warga Polres Surabaya Utara. Ya. Saya minta mulai kalian masuk di sini sikapmu ya sebagai anggota Polri bagaimana ya? Siap. Siap. kalian kayak tanamkan itu sikap jiwa tribrata itu pedoman hidup Satri Prasetyo pedoman kerja tetap kalian hormat dan senior ya siap, siap. hierarki tetap dijaga jangan kalian sudah menganggap diri sudah polisi hierarki tidak ada ya selama siap. kalian di sini mungkin dalam waktu satu bulan kalian digembleng di sini dulu mau menyelesaikan diri di sini ya sebagai anggota yang baru masuk di sini Itu tradisinya nanti kalau sudah tugas dengan normal saya minta paling kalian bisa marah semua dulu tidak ada yang langsung ke lagi yang paling utama saya minta kalian jangan cengeng ya siap, siap. siap. kalian masih dalam wilayah Sulawesi Selatan saya dulu di Maluku 11 tahun bagaimana perasaanmu tugas di sini siap aku komandan. Kamu. Siap, aku komandan. Kau. Siap, aku komandan. Siap, Bagi Siap, bagi komandan. Orang apa penting? Siap, utara komandan. Lu utara ya, kamu. Siap, Makassar. Asli Makassar. Siap, komandan. Kamu. Siap, Makassar komandan. Suara mungkin apa? Siap, Makassar komandan. Kasih kita coba kamu. Siap, bentang ya, komandan. Bentar ini. Siap, baru komandan. Berarti tidak jauh ya. Oh, Siap. Dalam wilayah Sulawesi Selatan. Baru, baru, baru, Jangan kalian tinggi di sini ya. Siap, siap, siap. Ikuti aturan dalam kepolisian. Sikap pamkan tetap kalian jaga. Nanti untuk sementara kalian tidur di atas itu yang aturan di atas. Situ tidurmu akan nanti diganti. Kalau nggak salah diganti Diganti besok. Ya. Kalau malam, kau gunakan waktu dengan baik. Jangan komen game sampai subuh, ya? Siap, ya, siap. Ya. Ya. Selama kalian di sini, kalian itu harus ambil pagi terus. Ambil paginya jam 8. Sebelum jam 8 sudah hadir di lapangan sini. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan dari sini seniormu, olahraga, lari, dan sebagainya. Ya? Jadi saya minta kalian jangan begadang. Ya? kalau kedapatan nanti main-main game sudah di atas jam 9 beresiko. Ya? Siap. Siap. Ada apa semua kan? Siap. Siap. Ada undang. Nanti kalian dikontrol sama propam dengan senior. Kalau istirahat gunakan dengan baik ya, jangan sampai kalian sakit di sini. Siap. Jaga kondisi supaya kalian bisa sehat semua dan ikuti kegiatan sampai selesai. Dipahami nih? Siap, paham. Baik, siap. Gerak. Kita lepas gerak. Siap, gerak. Buka tutup kepala. Mulai. Selesai. Ayo. Persiapan sujud. Huh. Sujud. Sapi. Bahwasanya itulah apa tuh? Cium-cium itu tanah supaya kalian beradaptasi dengan tanah di sini. Jangan sampai ada yang aneh-aneh kalian. Nah. Nah, selamat datang berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing bahwa saya ditugaskan di Toraja Utara dengan ikhlas terima jangan baru tiga bulan sudah minta pindah jangan terlalu cengeng kasihan orang tua aku jadikan polisi kalian bi bikin susah lagi minta pindah nanti ada waktunya resapi dulu itu resapi resapi nah, berdoa sesuai dengan keyakinan bahwa saya sudah di Toraja Utara ini karena kalian beradaptasi dengan penghuni Toraja saya dulu dikasih begini Alhamdulillah tidak pernah saya kenal yang namanya kesurupan Bagaimana kita tugas pertama disitulah kita cium bagaimana selesai ya sudah selesai selesai eh? ya siap rak kami ini seorang polisi bermental badan gagah perkasa eh, eh. siang dan malam kami latihan untuk menjadi bintara yang jaya SPN Batu tempatku di tempat eh, eh. oleh para pengasuh tercinta siang dan malam kami latihan untuk menjadi bintara yang jaya